Precyzyjny dwukanałowy termometr współpracujący z czujnikami platynowymi, w tym oczywiście z czujnikami PT100, dokonuje pomiarów w bardzo szerokim zakresie temperatur z rozdzielczością setnej stopnia Celsjusza. Miernik nie tylko mierzy, ale i rejestruje wyniki wewnętrznej pamięci. Jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego. Z klawiatury można ustawiać częstotliwość rejestracji, jak również określić długość czasu rejestracji oraz moment rozpoczęcia jej rejestracji. Szereg przycisków umożliwia korzystanie z wielu funkcji bez konieczności podłączenia się do komputera. Można wylistować zarejestrowane wyniki łącznie z czasem pomiaru. Funkcje takie jak wartość minimalna, maksymalna, średnia, ustawa, ustawianie wartości alarmowych znacznie zwiększają funkcjonalność samego miernika. Można również podświetlić ekran wyświetlacza. Skład zestawu wchodzi oczywiście sam miernik, przewód USB z izolacją galwaniczną do połączenia z komputerem, przewody do podłączenia czujników PT100 i innych i oczywiście oprogramowanie e, do tego zestawu. Do miernika można dokupić gotowe sondy PT100. Wyniki pomiarów zarejestrowane wewnątrz w pamięci miernika można przepisać do komputera i stosując odpowiednie oprogramowanie dokonać analizy wyników. Tutaj prezentowane są wyniki w postaci przebiegu charakterystyk dwóch wartości, dwóch wejść pomiarowych, jak również w formie tabeli wyników. Tutaj przełączyliśmy sobie na początek wykresu. Można zmieniać oczywiście skalę czasu, skalę wartości temperatur. Są możliwe dodatkowe funkcje, można te wyniki sobie wydrukować. Tutaj zmieniamy formę wyświetlania wyników, same wyniki w postaci tabeli. Tutaj mamy przykład samego wykresu, tu jest właśnie końcówka zarejestrowanych wyników. Jest oczywiście możliwość zmiany mm, samych ustawień graficznych. Tutaj postanowiliśmy zmienić tło samego wykresu. Jest to bardzo prosta czynność. I mamy inne tło. Zmieniamy teraz stronę. i mamy znów początek charakterystyk. Jeżeli komuś nie odpowiada kolor samych przebiegów, też bardzo prosty sposób możemy dokonać zmiany, na przykład z koloru niebieskiego na kolor zielony. Mamy wyniki trochę już w zmienionej formie. Oprogramowanie ma oczywiście szereg innych możliwości. Sam miernik jest bardzo uniwersalnym narzędziem pomiarowym, o bardzo dużych możliwościach.